والوكيد لك طويل ومشغول بالدم لكننا <laughs> لكننا سنعبره حبيبتي حتى وإن كان في القيامة حيث حيث المقابر وحيث وحيث لوحة لوثر القيامة سترتدين الشال